政府の精鋭部隊マテリアハンターのユフィジャッジ暴虐の神羅カンパニーより究極マテリア奪取 お迎えどこだ you. 大丈夫 このけそこのけモンスター逃さないよ謝っても遅いからね Help! こっちもボロッボロミッドガルはすっごい都会って聞いてたけどねなんか拍子抜け舞台が攻撃する前に壊れちゃい ターに襲われなかった爆破の影響でモンスター本体が噛んでるなら現在5番マッコールは運転を停止しすでに火災も消し止められております以降被害が拡大する心配はございませんので市街地の皆様はご安心ください原因につきましては鋭意調査中ではあります

俺はジージェついてきなお待ってよジージェなんで迎えに来ないのウノシュはみんな優秀な選手だって聞いてたから優秀でも選手でも一案内はいるよっていうかウノシュってウノシュは君たちのことまあ暗号だうんそれにしても子供が来るとはな蹴るぞこらバカにするな 可愛いって意味だよはあそんなんで喜ぶかなめてるか絡むねなめられたら終わりだから成功したはずなのになんでまだ帰ってこないのここださあ入ってを見る限り捕まったわけじゃないクラウドさんたち帰ってきたら打ち上げっすよねジェシーのピザ楽しみ ビリー・ボートポルコだそしてナヨ私は風海暫定政府の精鋭部隊マテリアハンターのユフィジャッジ暴虐の死んだカンパニーより究極マテリア奪取風隊の本気を示すため遠方よりやってきた 元気いいねそりゃもちろんねえ私の相棒のソノンはもうついてるああ3日前にね今は外出中毎日楽しんでるみたいなーにねえユフィ荷物はそんなのないよ忍びの末裔が大荷物なんて恥だからねねえこれ食べてウータイ名物ダチャオ豆 食べ物なのかい ってくれ俺は出かけてくる君たちの ID カードが調達できそうなんだだったら私も行くいや一人がいい君はトラブルの匂いがする旅 <laughs> 大変だったんでしょ ゆっくりしたらこんなざわざわした街で無理無理あのさ究極マテリアってどこにあんの死んだビルの中のどこそれはね実は正確な場所まではつかめていないのでもね死んだカンパニーの中ではマテリアは兵器扱いなのだから兵器開発部門が扱っているはずその部署は地下にあるからなるほど 究極マテリアはシンラビルの地下にある <laughs> 究極マテリアちゃん待っててね無理は禁物いいシンラビルがどこにあるかはそうねビリー・ボーに聞いてみて。 感がそれよりさ究極マテリアは死んだビルの中なんでしょ死んだビルってどこ <laughs> 気持ちいいくらい何も知らないな君はああごめんごめん知ってるだろうけど今いるスラムの上にプレートっていう街が広がってるんだ死んだビルはその中心にドーンとそびえ立ってるあああれねそうだと思った 新ラビルに入るにはまずプレートに登る必要があるんだけどその辺りの手順はボルコから聞いてよ落ち着かないね作戦のことを確認したいんだけど例えばプレートの行き方とかああそれな ID さえあれば駅から列車に乗ってなんてことなく到着だでもほら今街が騒がしいだろ 全体の警戒レベルも上がってしまっただから少し落ち着くまで様子見それが僕たちのおすすめかな様子見なんて罰ゲームだよシ羅を甘く見ちゃダメだよ 一言で言うと大人の街ね大人の街いろんなお店があるの説明しづらいけどねまあなんとなくわかるよ辛いのや苦いの思いっきりまずいのに痩せ我慢して飲んだり食べたりするんだよねほで酔っ払って昔はもっと厳しかった大変だった最近の若いやつは 雑だよあれはウ <laughs> ータイにもあるんだよねそういう大人の店亀道楽ってんだけど亀道楽ならミッドガルにもあるよえどこにあるのか知らないし行ったことないんだけど時々チラシを見るものほうミッドガルを堕落させる作戦かも <laughs> やるな亀道楽 あ亀道楽のチラシを張り歩いてるおじさんがいるんだ通称亀おじさん面白い格好してるからすぐにわかると思う探してみたら行く行くダチャウメ差し入れしちゃうユフィシミュレーターマシンって知ってるえああもちろん知ってるよあれでしょシミュレーター するマシンのことでしょええまあシミュレーターするというか仮想現実でバトルする機械だね実はそのシミュレーターマシンの携帯機を持ってるやつがいるんだよへえミッドガルでもめったに見られない最新型さどうだい試したいだろ別にシミュレーターなんてどうでもいいけどまあせっかくだからやってみてもいいかもね <laughs> 自警団の詰め所前にチャドリーって子がいるその子が持ってるから気が向いたら話しかけてみるといい退屈だったらコンドルフォートで遊ぶコンドルフォートあごめんウの州は知らないか最新の遊びだからねバカにすんな知ってるに決まってるでしょやってやろうじゃないの ンルフォートじゃ簡単にルールを説明するね き教えたばっかりなのにすごいやそうポルコが弱すぎるんじゃない <laughs> ああでも町には本物が大勢いるから挑戦してみなよあたし任務中だしあれコンドルチャンプに勝てば賞金と豪華なマテリアがもらえるらしいよマテリアうん本物はなかなか相手してくれないけど腕を磨けばチャンスはあるかもよ やってやろうじゃんあーもう待ちくたびれた私偵察に行く分かったあんまり遠くへは行かないようにねコンドルフォートやってく 国って本当は弱いのかなダチャオ豆恐ろしい食べ物だぜまだ歯がズキズキするよユフィは忍びなんだよなやっぱ修行ってつらかったニットガルまで遠かったでしょ道中は何事もなかった